कभी कभी हम जिंदगी के उस रास्ते पर आ जाते हैं जहां ना कोई हमारे साथ देने वाला होता है और ना कोई हमें समझने वाला फिर बस एक ही रास्ता बचता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है और वो रास्ता अल्लाह की याद का रास्ता होता है जो हमें सजदों और दुआओं तक ले जाता है